No, marico, ni una vez ahora. Te tiro. No, no tengo armas el pinche carro, aquí. A verga, este tipo sí que la mano, ¿no? En serio, bro. this now. Mm-hmm. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Target is down. Marvelous. Time to cover the track. Enemy team hunting for you. A verga. Gracias a Dios que era un puto manco, bro. Mira, mira, Oye. normal. Enemy UAV active. Oh, entrar ahí y el tipo no me disparó para nada. You've made it to the top five. Smash it. Hmm. Sorry, Es ese que está debajo del camión. Y no, ¿dónde está entonces, bro? ¿Dónde está entonces, bro? No, no lo veo. No lo veo, bro. Es que estoy dentro. No Got gas inbound. Safe zone relocated. ¡Muérete! ¡Joda! ¡Ramo! El tío no lo veía, bro. ¿Dónde estaba? What the fuck? Ah, la C58 va perfecto, bro. Va demasiado bien la C58. No sé si mejor que la AK, pero va muy bien. GG.